Lucky one up. Sahiden her şey değişti. Gerçekten devran devran değişti. Kime sorarsam inanır dediklerime Fakirlik zamanında herkes gibi değişti Anlamı yok ki ben ne. Güvenmeyeceksin zaten güvenim tam kendime Güvenim tam kendime Başaracağım elimde sonunda yerede elbet Bıktım yeterince İnsanları katıkkandan Sanıyorum sanımdan Herkes kendi yolunda artık Herkes bir şeyler başardı Kimileri burada gurur duysa da kimileri pişman haklı sahiden Her şey değişti gerçekten Devran devran değişti sahiden Her şey değişti gerçekten Devran devran değişti Konuşuldu boşasına yeterince Sonunda sandım istiklali hakemede, Değil mahkemede Çok şükür devam ediyorum yola Tek başına olsa bile Sonunda yaptım Başardım Sonunda yaptım Kazandım Sonunda yaptım Galibiyet benim Anında yaptım Kaybol buradan Yüzüm vermesin seni senin orospun Sahiden Her şey değişti Gerçekten Devran devran değişti Sahiden her şey değişti. Gerçekten devran devran düştüm Yeni stil, yeni tarz Adres belli kollarım siker kollarını ayık kal Aha. Serseri takılma yıllar önce Ama değişen bir şey yok bende Aha. Tek değişen araba makam Biliyorsun ne dedim ya Karışık olaylar, karışık serüvenler Yaşanır geçenir olan Hayat tecrübedir olan Devam ne olursa yola Herkes pes etti zamanında Kimse söylemeye cesaret edemez bunu da Sahiden Her şey değişti Gerçekten Devran devran değişti Sahiden Her şey değişti Gerçekten Devran devran değişti